анадан еркек болып бұлдың ба еркек болып жүру керек еркек болып жүре алмасаң тек өлу керек басқа жол жоқ әркімнің қол біреудің бар болып еркек болып жүргенде одан ана теңгеде жатқаның дұрыс ал мына жұмыссыз жастарымыз мен өзім де жұмыссызбын біздерге жұмыс табылу үшін не керек қанша жастар институт бітіріп келеді олар жұмыс жасамай ма ертең өсіп жатқан балдарымыз бес алты жылдан кейін азамат болады оларға да жұмыс керек тұрақты жұмыс болу үшін біздерге сауат керек жезөкшенің